Perfano se levanta, entonces seduce el guía, pero no ayuda al feo. Despacito se levanta y pilla los dientes y Perfano cocina desayuno, los panqueques con queso. Despacito come los panqueques, entonces despacito seduce y Huérfano lava los platos. Huérfano va a la escuela y despacito poner la ropa dentro de la lavadora. Despacito arregla la casa, poner la ropa en la lavadora en la secadora. Por fin él duerme. la escuela, Orfano está lejos de el pizarrón y no mira. Good morning, class. Today we'll be learning about math. Son las almuerzo y Despacito no está dentro de cafetería. Hello, I am a new student. We forgot to get me a voice actor so now I am a robot. Anyways, can I get some directions? El estudiante nuevo mira el feo de huérfano y vomita. How are you so ugly?